negative what will happen i want to send and the, the experts mm. to tell me what happens to a person who has failed to get a second dose i want musenero and mm. her team that has headed the president hostage to tell me nti if you have hiv or cancer or any mm. where you, have, you are being treated on uh, uh, very powerful drugs if you get this another a dose of this mm. how does it affect you oba is responsible mm. for people who are dying munkola entuufu omuntu balisosenga mukebera eh, oyinaki oyinaki eh, naye ne mumbwa bagiyita mumbwa nti ejjamu olubuto ate neerulemezaamu buli kimu ekijjanjaba these are questions that you need to answer mm. questions you need to answer questions you need to answer mr tamale president yasindika abaana ewaka ngaagenda okulokinga down nagamba tiawadde abantu ennaku nnya okuba nti abaana batambula badde ewaka yali deliberate move okuba nti akawuka kayongera okuba nka spreading kubanga ah, tamani mpuliriza abantu bali bategeeza akawuka we kali anagamba tiabaana basambule badde mu byalo eh. abaana batabuzakbatwala mu byalo byabwe ah, ah. tebabagamba kwa isolatinga yali deliberate move okuba nti akawuka kayongera okuba nti kagejja mu bantu hmm. is that the problem is universality kakati abaana bava waka ne bagenda ku ssomero mm. n'abazadde babakyalira abanze nabagamba mm. tebyo byonna mbimanyi byebakola mm. ebyobubbi once you see a headmaster mm. allowing a parent to visit the school every time they want the women abazaala abaana abespecialy bannasale baki bakirabanga ekituufu but whenever you take a food to the school the headmaster reduces his cost on food okitegedde nti singa omukulu w'essomero abawa ennaku zemuvisitingiramu abaana bammwe mm. ennya mu mwezi mm. mukitegeere nti abaana bamala ewiiki oba wiiki bbiri nga bafiidinga ku bakadde baabwe bebabatwalidde nga yamaze okukibala nti alidusingaenakakendeeza kakati where you have such a people mm. osanga ye museveni abaana we bagendera baali tebalina mm. but because these people want to reduce abazadde hmm. bagenda nebalaba abaanakubanga bano bagamba nti abaana babakweka babakweka wididthedi mm. puresident bamugamba mm. abobaka abayina eddagala eribakubembesa baleme kufa abaana bebabakosomere tebafa covid babakweka kwenkanaki mm. covid exposes itself unless, mm. unless this is a new covid in ugandaosobola kwekwekanaku kumi nanya abaana bonna omukulu wesomero yaliremedde abaana tekisoboka yali oyo musenero oyo musenero agamba nti abaana ku ssomero tebafa nga bafunye covid meyibye emmere gyebalyaheadmaster kyasobola okulisikinga abaana babeereyo ku ssomero nga balwadde ntaliyo bwe bafa tebakutta gwe teri kesi naye gyeyafiira ku ssomero teri naye bamusenero batukoze bubi tulisangena kusabopeka vidi yako koze bubinyo wansi tamale wansi you miss kapidi kubalisa kubisa vidi yako ono ono president pogere kusoma ndio bulwaddo obutulira okwesi okutulira kigambo kya Luganda mm. obulwaddo okutulira mm. kitegeeza nti oyinza nokuli jajjawo kati abaana abasinga obungi mu buganda muno mm. bafunanga akafuba lwaki nti omwana obwokavumuluma nti jajja wamugayire ebikoola amuwandule mukamwa tijajja mm. wagayeta aba amuwandule mukamwa mm. kati obulwadde bwono bwatuliranga mumwana kyobola nti balina akafuba ka famire balina olufuba lwa famire mm. hawekola okutulira okutulira but itis very dangerous kyobulaba abaganda bakugamba ti kabaka tatta basaakiriza when you get basaakiriza lekemusenero wesha end up in big trouble the only thing museveni mm. does not have vasakiriza mm. in the army mm. that's why the army is performing well okay. but when you get a group mm. that want to use its influence to get money mm. commercialization mm. the people karomakis akugaa nti kasita abali mu buyinza mm. batandika okulowoleza mu sente they become apetitive yeah bulikamu konnakonna nebafukula nedda mukkirize bannange mm. tebagusala nsawo banaye hmm. Hello, um, I'm Dr. Stella Emanuel. I'm a primary care physician in Houston, Texas. You know, um, I actually uh, went to medical school in West Africa, Nigeria, where I took care of malaria patients, treated them with hydroxychloroquine and stuff like that. So I'm actually used to these medications. I'm here because I have personally treated over 350 patients with COVID. Patients that have diabetes, patients that have high blood pressure, patients that have um, asthma, old people. I think my oldest patient is 92, 87 year olds. And the result has been the same. I put them on hydroxychloroquine, I put them on zinc, I put them on Zitromax, and they are all well. For the past few months, I've taken care of over 350 patients. We've not lost one. Not a diabetic, not a somebody with high blood pressure, not somebody with asthma, not an old person. We've not lost one patient. And on top of that, I've put myself, my staff, and many doctors that I know on hydroxychloroquine for prevention because by the very mechanism of action, it works early and as a prophylaxis. We see patients, 10 to 15 COVID patients every day. We give them breathing treatments. We only wear surgical masks. None of us has gotten sick. It works. So right now, I, I came here to Washington, D.C. to say, America, nobody needs to die. The, the, the, the, study that made me start using hydroxychloroquine was a study that they did in, under the NIH in 2005 that say it works. Recently, I was doing some research about a patient that had hiccups, and I found that they even did a recent study in the NIH, which is our national institute, um, that is the, the, national NIH, National Institute of, of Health. They actually had a study, and go look it up. Type hiccups and COVID, you will see it. They treated a patient that had hiccups with hydroxychloroquine, and it proved that COVID is a symptom of, hydrox of, of uh, hiccups. It's a symptom of, of COVID. So if the NIH knows that treating the patient with hydroxychloroquine proves that hiccup is a symptom of COVID, then they definitely know that hydroxychloroquine works. I'm upset. Why I'm upset is that I see people that cannot breathe. I see parents walk in, I see diabetics sit in my office knowing that this is a death sentence and they can't breathe. And I hug them and I tell them it's going to be okay, you're going to leave. And we treat them and they leave. None has died. So if some fake science, some person sponsored by all these fake pharma companies comes and say, oh, we've done studies and they found out that it doesn't work, I can tell you categorically it's fake science. I want to know who is sponsoring that study. I want to know who is behind it. Because there is no way I can treat 350 patients and counting and nobody is dead and they all did better. And then you're going to tell me that you treated 20 people, 40 people and, and it didn't work. I'm a true testimony. So I came here to Washington, D.C to tell America, nobody needs to get sick. This virus has a cure. It is called hydroxychloroquine, zinc, and zitromax. I know people want to talk about mask. Hello, you don't need mask. There is a cure. I know they don't want to open schools. No, you don't need to, people to be locked down. There is prevention and there is a cure. And let me tell you something. All you fake doctors out there that tell me, oh yeah, I want a double-blinded studies. I just tell you, quit sounding like a computer, double-blinded, double-blinded. Is your I don't know whether your chips are malfunctioning, but I'm a real doctor. I have radiologists, we have plastic surgeons, we have neurosurgeons like Sanjay Gupta saying, oh yeah, it doesn't work and it causes heart disease. Let me ask you, Dr. Sanjay Gupta, hear me. Have you ever seen a COVID patient? Have you ever treated anybody with hydroxychloroquine and they died from heart disease? When you do, come and talk to me. Because I sit down in my clinic every day and I see this patient walk in every day, scared to, scared to death. I see people driving two, three hours to my clinic because some ER doctor is scared of the Texas board or they are scared of something and they will not prescribe medication to these people. I tell all of you doctors that are sitting down and watching Americans die, you're like the good Nazi, the good what, the good Germans that watch Jews get killed and you did not speak up. If they come after me, they threaten me, they've threatened to, I mean, I've gotten all kinds of threats. Oh, they're going to report me to the boards. They're gonna, I say, you know what, I don't care. I'm not gonna let Americans die. And if this is the mountain, if this is the hill where I get nailed on, I will get nailed on it. I don't care. You can report me to the board, you can kill me, you can do whatever, but I'm not going to let Americans die. And today I'm here to say it, that America, there is a cure for COVID. All this foolishness, it's not, does not need to happen. There is a cure for COVID there is a cure for COVID. It's called hydroxychloroquine, it's called zinc, it's called Zitromax. And it is time for the grassroots to wake up and say, no, we're not going to take this any longer. We're not going to die. Because eh, video buli omwajira ebulungi abadde muli mr tamale mm. ensonga ozulidde nga omusawo azogerako mm. eh, akavidiyo ako eh, oyinza kukwogerako ensonga eyinza kuzogera ekiri mu uganda mm. in other countries the battle is always between the medics and the medics. And the medics, yeah. The battle is always between the political scientists and the political scientists. Mm. That's why I tell you, in many cases, me, I don't respond. Mm. When I know, when you get the cover so much, okuba <laughs> esimu ku budget was so much mm. did, you, did you do economics to mm. analyze a budget mm. kakati ffe uganda but doctor. babawa ssente mm. ye besigye yafuddenebatogera mazima besigye afudde yafa mm. when i was eh, thinking about besigye besigye agenda kufaanana nga gundi ono bamwitaani kangavaani ono gwe baziika ekololo musaazi musaazi mm. yajja n'abeera w'amaanyi nnyo naye abazungu bamukola ekintu kimu mm. whateve musaz was advocating for were formed by the british mm. and event were found himself with nothing era ye ended up ngaalwanira mutesa komawo mm. nationalist degenerated mm. if i have power i cannot bury musaz there musaz nebino emidaali gyebagaba mm. kakati besigiri yaggwamu okay. tiyaweddemu kakati advocate wa buli kintu bagere bakwata abo babobi waini naye nebamusirisa nowulira nti thereis a madman who is alleging tewaliwo abawoleza ku serena ku zoom hmm. over organs nobody talks about it amawulire bagawa sente kakati ate abazungu ye tebayinza muvuma hmm. i was giving an example in the morning twalina professor sali professor sali yagaa nti sirimu talina ddagala naye hmm. naabagamba sirimu afaanana ne sikave Eh, kave yali vitamini yakwatanga bavubi balunyanja hmm. abaaliwanga ku mmeeri nabazungu ne bamuzuula nabagamba nti nkoze eddagala lyange emirigundi maliyandumu maria they were not challenging academic credentials his mm. academic credentials naye bamuwakanya mm. niwajja omusajja omulala sebabi nabagamba nti ikani determine omuntu ayina hiv eh, mu musaayi gwe tigwe hmm. mm. tiwasoma bwa dokita oli bamuganya profesa nesaba bibamuganya mm. kuba balina okulya sente kirina okubeerawo mm. kakati tulina wano bamwyita profesa sali sali dokita sali nze yankolera eddagala eriwonya obutwa mm. mugundi ntambula naze empeke mubisiriiza abusurvived poison five times akola eddagala asinga titwala mu nigeria ayina kampuni yaawo naye is not listened to abanigeria basome nnyo bamukkiriza kakati tulina bahabalist hmm. amalagala agasinga obungi abachina bebawaana bahabs hmm. kakati bano abaana this morning oyo gundi abadde ankubira esimu mutabani wa lukwago hmm. nemugamba nti sente zokozesa kubukedde buli kaseera ngaolanga kubukedde ewange ogirayoki kyate <laughs> bukedde kati yatwefuulidde kubanga president yatuyise bahabalist kakati bano bagala ditunyaga kuli everybody mm. comes to me mm. kati waliwo omulamuzi yasibye baganda bekiryandongo nga basibiraki bakanya ttaka ba relatives heis using his influence mm. has put people mugundi nabagainja ah, ah, yo bulingi me evidence kakati omulamuzi is misusing mm. naye balooya babaliddeko sente muddukira wani nze njagala abaavu you think nti nze ndi jesus bwoba bamala obubabba looya yakibba nga kasola bekikuba esimu nekigikuba nekigikuba nekigi ffe gwe twasigaza mukomambuzi timunsigazangako <laughs> nasigaza mumange na famiry yange naye kakati this where you go mm. nti the debate towulirayo wa doctor association ngaadifendinga mm. ti my doctors have died oyo wa doctor association yawakanya bakyuba mujja mu ggwanga kati yasirika bamukuba ekiso nasirisa engalabiye mm. engalabi yagisirisa mm. bano abasomesa pulezidenti yabagamba nti mwe abasomesa olwo nga bamukubye era bamulimbi mu mawulire gaabwe mm. abasomesa abasomesa yabawa biriyoni aga ne basooka babawaako biriyoni kumi nemu biriyoni kumi nemu ne baleeta omukazi empapula ne miliyoni satu ali ne muwala weekitali owulire yagitesoni mu tichas union owulire yagitesoni bafiri E okufa kuno eh. anti museveni yagee nti bwentunulira gundi kakati katulabe ate ajja kugulawo ngaate risati ziri waggulu kubanga buli omu kakati abadde ayambala yagigyeko kati if you circumcise men mm. how do you expect them to buy condoms ekibadde kibaguza condoms kiweddewo <laughs> you have circumcised, circumcised the men, yeah. then the, the demand for condoms is going to, has to grow. grow. Kakati, these people have been uh, buying masks, mm. have been improving the border, but they have been able to get the lockdown. Hmm. Kakati, ania jine waka. Uja kulaba abana abadde bazitunda nga bavuddewo tukita open indicators kati bagenda kujja kati bagenda kujja bagaye muzeyi zabwerere mm. i will not be surprised to hear proposal for, to museveni again mm. to buy for the public nga ziyitkateketeke kateketeke naye nze mbagambye nti abantu batuuka bwebakolaki omukulu wessomero omu mm. yafiirwa embuzi abaana ne balya embuzi bwiki namba mm. omukulu wessomero yomu ente ezi nezifa mm. naliisa abaana emyama yente wiiki namba omusomesa yomu mm. abaana be e, embizi ze ne zifa hmm. naliisa abaana embizi wiiki namba enkoko ze ne zifa naliisa abaana bwe yafiirwa omukazi we baayokya essomero buli kifo ewaka kitbuli kifo ewaka kituliisa this is simple its hmm. very simple hmm. we can even reduce the 42 what is needed yes. what, what is, is, what is needed is the new government mm. is this new government headed by gundi oyo mukyala to find the solution the new for, cabinet for oxygen mm. to find the solution on how we can get uh, uh, drugs for adinge mm. as long as you go to parliament and you made the health act and you put in tough measures mm. anybody who subjects a ugandan to take drug. take drugs mm. is liable for 10 years yep. no fine mm. ekibi ndi museveni bwana agendayo nga bamusaba sente ate katibeera ebikumi bitaano mm. kakati ate oba nankabira bwe yagenze muzeeyi baagalayo kali bamukuba obugulu nelwobuwanika mm. kusabanga sente museveni ate whats the difference between a married woman and a prostitutef museveni campaigns for you mm. nemukwata likadi yenali ate abawaatya sente ate abawatya sente kakati atyayo mu parliament bajja musaba sente ekyokubiri ekiri fundamental nabagambye the government is insisting on supplying the drugs itself yes. why I'm a political scientist. Mm. I know politics. Mm. The, the, if the government concedes that it cannot deliver mm. services, mm. fundamental services to the people, that the government institutions mm. cannot handle crises, then it has abdicated its responsibilities tesobola kikola mm. naye bweba tesobola kikola mm. abantu baye bakitegeere ntuli mukaloolo kajja kufuuka kajja goba enkoko ku magi mm. bano abapya bategeere nti this must be the last time to pull around with covid, with COVID. find the means of coexisting with covid mm. encourage the, the, the, the museveni's public rating ebadde high mm. nga batya okudda mu lockdown yes. people have been uh, punishing others gwogenda mm. tugaza gwe gwe tolina gundi ekyo tiamu eyaholodinze president hostage yakijewo yakijewo yakijewo museveni has to go back again to tell the people that he even need Eh, eh, ate mu maka gamu ate bajagala nkugambye mm. nti babadde bagirabanga passport mm. nti okubeera gundi kuimplementinga eh, sopos mm. weare doing it on addition to protect them selves mm. to ensure that museveni does not send them to lockdown ekikiri kiria nti bwoba osoma mascom tuyina kituyita the uh, uh, good adverse impact mm. unexpected result mm. uziba mm. luziweyinga yeah. why has it that people have been even punishing those who don't somebody naga boba toze na boba toze na maski na maski totunda toja kungulako ondetira covid wo mm. this museveni chaba datu seko why he was blackmailing mm. these people you see for you if you don't do this ibri kati bano abaagala sente yes temuzirye sente zazze muzirye mm. you could only access this money by inflating the figures kati sente muzirye naye bannaffe mutuyambe mm. kano kalolo kajja kugoba enkoko ku magi when i predict t0 things i see eight mm. kuluno emmere kakati nkubuulira bwe banadda mu mmere kati bapulayinga rawundi nogula emmere nogula emmere no the moment you solve how long do you take to solve the oxygen problem how long do you take to solve the problem of drugs mm. how long do you take to solve the question of drugs nga president beyakola nti munaku biri sukali yali amazeayingirawo what i see there nti we use traditional methods mm. hospitals naki mm. kuba nabagambye nti omwana yagenda nagamba taatawe thedirema gavument gyerimu omwana yagamba taatawe nti lwaki sirina sisita wange lwakiri mama ntanzalira sisita wange kitawe namugamba nti weare looking for your sister namugamba that if you cannot do it put on mami mowa men <laughs> put on mami mowa men <laughs> if you alone cannot do it kakati government cannot put on mowa men mm. the government cannot abdicate its responsibility when it comes to health. Mm. This would be the priority, security, eh, eh, health, education. Mm. Ebirala byonna osobola okubifuga by gundi, by delegation. Mm. So now if it dawns on government, that by abdicating kubanga kati the solution ya museveni egamba tokafuna tokafuna yes president gundi ya museveni mm. yeri kwechimu tokafuna in a country where you have contraceptives mm. in a country where you have preventive methods mm. omuzadde agamba omwana we tokafuna solution ya butakafuna bwechiri kubanga ebirala byonna etabina e, e, ko solution mm. cannot shoot down the prices of drugs yeah. cannot just construct e, extend the space in ogun mm. kakati singa muyina ba investigative journalists ono wemulaga akugamba nti yayinsoolinze gundi eyo e, e, e, ekyuma kya kansa kyo kyajja kiina mm. nairobi mm. singa obadde olina bainvestigative journalist mm. abainvestigating ebitanda byayogerako abirina if the president decides today omuntu yeetuze aswagulinga omuntu eyeetuze yenyaga ebiseera ebisinga mm, obungi mm, mm, abaganda kyebayita okwenyaga omuntu emikono girina okubeera wegibeera naye onaali bwati yes ekyokubiri omugogo gwabadde atambula nagwo ogwobulema guliludda kati bakize batandise eh, okutambuza mbu abadde agukozesa bukozesa guliludda yaguleseewa yes omuggo yaguleseewa yes kakati hmm. mmwe tedwanti constitute abasoma ebintu ebyo intelligence tubimanyi hmm. nti e, egundi dokita bamwyitanga dokita olumbe dokita olumbe nga ye police pathologist hmm. yagamba nga ayagala okuyamba gavumenti n'agamba nti owuko yakomitinze suicide yeekubya esasi neyeeyokya baali bamusi olumbe baali bamusi nnaku ezo omusajja naava ebutabika najja mu kooti naga nti omwana wa kakka okutta galofulendi we yali mulalo omulamuzi n'amugoba mm. kakati oyo engalabisinga tekyali butabika mm. this is where you lose nti if your professional because court will rely on professional evidence omwogezi wa sedi avudde ndaga nti omusajja yetuze bwetuze yanti kakati ngaasinziira kuki kubanga si ye yekka mm. uh, mothers tuzimanyi tuzisoma omanyinza lwaki nasomeseza ebintu bingi kubanga nange mukuluupu eyo mwendi mm. amolusa affecte nze nawandika ekitabo kyange if i die today who is responsible nabagamba jo nembagamba nti lwaki boka eddaaleesi naleeta confusion nti e, eyavuga katumba bazze babiri mm. waliwo ayinza okwereeta mukuvuga katumba do you think nti katumba wadde yali amaze okusurvivinga kani hi foget eyamutwala nomuserikale we neyerabira eyamutwala nemudwaliro gyeyamutuusa neberabira nebagamba mm. nti kitegeeza mu intelligence ekintu kimu there is a possibility of arresting the suspect and when the suspect is arrested mm. is going to face a public, a, an identification parade mm. to kill the identification parade mm. you must bring a person gumutaddewo dubirivu nti omuntu ayinza okuyingira mu mada nogaa nize navuze katumbanga tumuvuzeitwasplantedri abasambod ne bagaa nti mumanyi nti obujulizi bwe bajja ewakaweesa babubbi babadde babubba obujulizi eh, babuteeka ku reception mm-hmm. nti obujulizi obwakatumba babadde babubba ani amanyi gye bubeera ani amanyi gye mubeera enanga ye yamala eggobye mu kibya eh. enanga yagambye mm. we have already, we completed as a police all of the investigations mm. on high profile murders mm -hmm. we are only waiting the president to clear us kakati president mm. abaauthorizing atya mm. ndiwayendere kite sain ti mm. president bwe tumala netubireta munangeobedde mulimu abave kakati oyenanga ayogerera sigenda kubanga nsuka wange nakuba mbereeeaaatariki nkata nomukunafutamalimtebabimanyimboga buli wa sunday sas bamana napaka eh. sawa kumite nga tanafa nga tanafa kati ye kyakugamba nti mwamalanga okusuula emirambo fe netugijjayo olwa tekinologi waffe wetuyina netugisa bujakitinga nti mubitabo babanga bafu eyo nsawo gisanga weta bubunga uh, anti tamale ndi ndi one oyogedde ku media gyobadde yes. gyokuliddemu gyotegera bulungi hey. magufuli gwe twogerako hey. wetubadde tuwale yes. bagali nalyonna hey. magufuli bwe yajja ngeyo media tabeeranaaiganaeeseveni yaguminkiriza nti media ekuba ebintu si media naye yenyini nemuwayiriza babazanya ebintu ebyo mm. attensioni yonna mwagiteeka ku museveni kati kambabuulize palamenti eyo ne bakwata omuvubuka akwa ayo kyabantu ago poliisi nze njagala mbagambe abaana zafiiriddwa abantu bankubira esimu besbantu baabo abafiiriddwa abantu nti poliisi eri kumugagaomugagga mwana yogedde omugagga n mumpi mujinzi munkubire miso muwiiki emumba bakwatire miso technologies poliisi tesobola kukola nti omwana bamusaze ne miliyoni biliyoni kumi nakugamba ezo baziriiriddewo kakati poliisi tesobola kukola enoonya mugagga eri gye biva letme asik naye mulabye kuba kakati epoliisi yammwe hmm. tetambula na crimes tewali nayogera ku saidi direct akulu eh, eh. emmotoka hmm. yakeera ku maca ngaeraga ku bombolodi netomera akaana kesomero omusajja natya eti natya nekalalira mumipiira yayimirira kugundi kubitano nagibukamu nadduka this parliament enacted we have the tafis law on traffic in uganda wakanaaka have you uh, is it a national issue kuba bano bagala abawala abatanazaalako eh, kakati mugamba nti tingana bo letasagiri bajja kukwata n'abalamu na bagala batanazaalako bagala abaana abawala abagezi nobwongo babudulirinamu abo baisirairi lwakutwala akugatukebere omusaayi yefuula responsible we shall not have sex until we change the blood blood okugicekinga tekitegeeza nti ayagala kubeera safe blood bagikonekitinga nabali nti tulina abantu kumi naye ono wa musaayi guno kakati bwotaba wa musayi ogwo ku bacliyenti bebalina omusayi gwe tegukwatagana na where do i get this information why do i get this mukwate kuwange mulabe why i don't even now know where but why do you get that information yes why? because i'm concerned hmm. ndikakati omusajja gwe bakutene billioni kumi poliisi eyo yagenzeko ku akawunti ye anti bayinza kwogeano tewali tewali tewali betaga kuba bukumi tulinakale we must be tough i know let me tell you if parliament cannot enacte tough law if the president cannot say because we have mothers we have manislater we have commercial mothers kumaso matters kitegeza unusikanipo ati oyo oyo koti maso yewe moze se mkumi yo kuchare mbama sasa kuchare nga nini na waline kitawe ne mkazi we naba anabe baba kwa se kofi ni kuchare kuno usaji angeli wali kumi yo ya tida ni yunga tujikube tujijewo yes na ye mm, uh, polisi iso CID tamaso wala kola ngabiso tamaso wala ante waso wala kola ngabiso wanga ndi CID kinza kujekuli bali bakuteyana ah, ah, ne gamba ndi nasanza kumbi mbie mkuta abakazi mm. na kwasa ikumi inafuna disoiza kwezona baba kuwatangina na kunyani baba kulaka ibionsenyi biona na baba kube bifana nyi na baba tuwala tu katije mirambu baba kubuli daba sekali ndibi wongole basi wongole if you have mm. eh, kundi eh, eh, nga mwakola fingerprints na chi umulambu kubula kusei wako wako mm. hmm? three if the police serious let us let them let, let them tell us let, uh, tell us how do they transport these organs babitwala batya balina amayumba balina amayumba mm. galimu abacyayina galimu abaisirayiri amayumba malungi ennyo mulimu firiji ne operation rooms omuwala um, omulenzi um, agamba omuwala tugende waffe bakulabe nkuintroducing mbakadde bange yuwa date anti samara but that's not true nyumba tukwe no mchwei no no but that's not true police no eh, eh. hakuna police no this is beyond the police eh eh, eh we must be ta wacho diyo msa janga kita ya no mtuala mkoti maso this boy should go to the court maso bama sisi bama bama mtu deo umrezi yaga gubato chima nyiti basa nzimu teni bilio <clears throat> kambuzi kubanga a human being vava mm. mtuunda avamwe milioni ya dole emu kakati ate bali ba middlemen bamufunira mu millioni za dola musanvu tewawuli wano mukyayina era waliwo abagenzewo omukyayina okukima sente natuka omukyayina nyina mwaba mwasatu mwababiri asatu mwababiri bali ana mumusanvu nemukugaye nti muli mukyamani werose wano kakati kankubuuze lwaki nkabirwakuba nnyo kadaga omanye nti bakugamba nga kuliko akalango nti abagenda ebweru mwewandisira okulinana amaka ga minisita nankabirwa egwe eh, walabala nankabirwa eh. nomugamba nti abewandi nalekayo okuwandiika nede naye okuliranatuliranye kyakiyomundsiridezego i stormed a meeting nga faza bakwesa abaana faza asoma misa mbwabasibire okugenda ebweru ayinterapted the mass wea nemugamba bweyongerako kuba gwe eh, me i entered the place mukerezi nemujjako akazinda nedda hmm. babahayalinga mm. bafaza nabo bagwamu ensa asabira abaana babanne bagende babatte the government would have halted immediately export of labor singa tewali kampuni etwala abantu bweru naye bambi bano abantu babulijjo tebalinategeera nti abantu asatu mu babiri bali indited era batandika okuwa obujulizi nga munaana ku zuumu babakkiriza okuwa ku ate basiru basooka omwenyi munaana guno omwezi guno era ashoka mkaguli munene muyitirifu pata ndiko kuwo kujulisi nga mnana abantu bawe ku password ya zoom eh zoom anti kakati ekibali ko bubi bayinza nokunza munna ku ngabizi yeye ne group ya gana I have the religious supporters in group eh. this man must be, e, e, this man must be rewarded ah but not babiri mu ila bano ababi bana wali waka unye nyo kwenye kwenye si wakari nentwe kwa ingaru ufuyo umu gati kaya kukumi itakacha ayo kwa mkubata abantu anti batwalanga makampuni gaabwe nakalema neyewuba nagala amakampuni gabantu agatwala abantu ebweru gano gasigalewo gokka bazadde babaana mbabuuliza ekyo kimwita afrika salama mukimanyi omanye nti accident we manufactured ku lwe masaka nga amalwaliro ge masaka bagataddemu center wolule bazimba enkozi awo nga mumanye ebiyumba mwegendereza ebiyumba byebazimba ku byalo ebifaanana factory tujja bikuba ku ttaka enyumba yonna gyetusanga nga batiddemu abantu tebasigala ttafaali lezimu yapiya radiko kubanga solution bano bebali mu kyagi ya gavumenti nti era red paper bwe yakawandiseko nti organize kabadde katono nnyo tuprovoko babawe sente thats what they do red paper yawandika story satu nebagiwa billioni satu n'ekitundu obutaddamu biwandiika kakati this is a group gyembabuuza nti nze nabagamba nti president museveni abaganda tukozesa nnyo akatika ekibiriiti nti mukatika ekibiriiti kwomusigaddemu obuti bumeka mukatika mu kibiriiti kya museveni mulimu obuti obwo updf ne mutabani we nkubuulira updf ne mutabani we museveni beyasigaza the instructions are date ati abimanyihow does museveni get this information omwana wange gwemukubye tawandi ekyo kibalaga ekisajja ekyamukula tekyekwekana kwekweka bane mukasasanya nyo nekikozi kino mukisasanya nnyo nga kivuma abantu tujja kufuna ababibetenta tamale tuwete kufuna ya babi metenta eyo na yoi tenja kufuma batu kutwele kako wali kubukulebeza tuwete mchabule na na kanzari ya kama emiaka gena makumi ana kanti bidhi ya nye mbizi nga evitongo lebyo nabi sanyeo yes nabi wendeo anti kuhuliri ya uhulida ati bayi mfuzi nga anti kuhuliri akugambi umusaji na chobe mtulugunyizo kamala nze ne unye na chobe these are committed people what happens in na chobe is home nga ba professor mbonye bamugoba kumulimu and these are not these people are not tribal no, somebody should not tell you that the mafia is a tribal this man has told you he is talking about the first lady nti ye ah, ah, ye is hmm. complaining kitegeza nti naye tabayambye that's what this man is saying mm. Abugambi, simple. if he is a tribal he is praising Narweiso he is praising Oboyo oh, Mkazi Kanonda Ichi Yani yangu vila kesi mumsangi wana gwe mkazi go bete ntu wa mutwe mm. na gwe uyo mkazi mubete nta yangu mm. mbusangi mbu ya <laughs> ni mkazi do you make a love in a barracks do I know her nendu wala nakambu present ya lakiti bantu wale wero yari antu walao nendu wala kumulaba wabali imba nti amanyi nenza mumulaba mubalangiridde akakiko kanakaaanti nkubuulidde hmm. nti era balangirira nti kanonit kwalina ndowooza abalimba nti amanyi canonitcanonitnamefatured mu pakistan ono i don't know her i don't know canonit i don't know kandiho i don't know kandiho amanye gabuulye mawulire ate nze ndebeeta kankubuulire I found Sali in the bush. Chinana mwemeka? Bwebalunda government ya Okero baga ntusa do military commission tulonde deko afende Sali Musale because we were the most known commander. Eh, sali Musale ebisele ebi? Hei, eh, yaji yali atumira mobile brigade. Um, mm, na umuteka kwa? Ngama mumayi, hili mm, nyeri mm. yirufu. Eh, Walumbi. Rufu, hei. Rufu. Kakati I went and met Sali Musale. in the bush nemugamba nti why they have proposed your name salimu salina ngamba mwe junior man they have no powers to choose for us the people who must choose for us our political uh, wing etula eh, mondalani all the times i went to the bush i did not go to mondalani salina antiganamba sente ngende mugulize ebintu mwaka kitamale nengende okubigula nanga nti bitwale omusajja bamwita kalagala eruwero saala bakalagala nentegera nti onagamba ndi mupi was testing me salinambawo abaserikale nengenda kufaamu yakayambula nokomawo nengomawo nabyo nemanya nti singa kubonza oba ndi mupi nampa abaserikale netugenda kufaamu yakaya faamu yakaya twasagamu emirambo ene egyabagole egyekyawunya nobuwoko it was a slotahawound so i knew him era bano e- bino ebiwala kino eh, ekiwala ekigwagwa hmm. kyebitamanyi nekyo kibajjano bino ebirala bigunis genda obuuza owano oba teyatuuka okukwata abalalu bonna mu magye muwanga nalangeze tutaddewo ejje ezibikizi bali bazibukuzi to improve the, the, the image of the government oba tenga agenda okugwa yagenda eruzira nejja yabasirikale aba abali abali waliwo yakubanga ebizimba omubbi ennyo owana ina okubanga amumanyi notoliyasi baali aba waliwo eyagendanga mu kikuubo buli saawa mwenda mwenda kumi n'ekisawo kye bwati nemundu ye ekitala akijeeyo ng'atambula dduuka ku dduuka musuulamu busuuzi tanyega talamusa sente owanamumubuuzi uganda saawa mwenda kumi ngagenda kusoloza aline mundu ye nekitala kijjeyo kiriko omusaayi <laughs> naye ngaamaduuka atambulamu matambu era nga buli omwayina okutebakukubanga eh, emboka obutasula na sente omanyi nti engoye twazisuza nga mbise mu baafu anti babba mbisi naye nga baserikale bakuba embooko obutasula na sente <laughs> bwagira kikukwata ne sente bakubuuzayo lisiti ya pesa iko wapi Lisiti ya pesa iko wapi? Ngabaje kubba ngoyi ngechwalita kubba. Eh, kubba ngoyi. So no, ngabukara kusali. Ngoyi tusira mu bafu bine binya mu. Juju wa joking. Ngabukara kusali. This government has failed to inform our children what happened. Nedda, mwabadi bende bakole echo muli muta lo bulwana bulwanyi. Bonde, na baganda wanu kali ninali nsubuga. Yali alage chinda mitiana. Nasanga basirikali ku road block ange nkube etonya ne bamujjamu. Mse driver we na baganda okadino. Kadino lankagande. tunajua captain tunajua major tunajua jeno iyo ka iyo cardinal ranka gani bachuli nga batadde ko ne sapuli nziru gafu tebamenyi ranka mumaje eya kadu tubajuli ranka a ah, ah. ne bamufulumya mu nkuba ne mukuba cardinal ranka gani nagenda ekinda mitana bo yadda ndoze ne wabawo abageza ababa boli ali bagandi a ah, tova muna kanje kuva mwanja zizanga ngenda mwanja zenga ngenda mwanja zenga ngenda katika nali bwe yabanga anyize nnyo iyo zitu type is sole najiweleza muhimu sarifu mumono najituweleza naganti ichintu seko tibachi nkola kona kwa amini wali wobonyo uwe ntebe ntebe airbase ya ganti kainali abidemu agakaba ademu watu geragere nye kwa amini ngenda kuyungula basajja bange bagendemu basista begogonya bajja kumubuulira eh. oba tuli basajja oba tetuli basajja ah, twagala abiddemu eh. addemu avuma amaje simisapo nakyaka nagenda nakuba egindi nakuba e, e, e, nemugongo muwanayo kati waliyo seniorgical college eyabaangirikani kyaki nebakwata abaana bawala bonna raputi nebagenda mu muzikiti nebasikiramu embizi nebajoca nebalansinga ekifo kyona omulabirizi eyagezaako okutaasa abaana bamwitanga reverand bazira bazira bamutta nebamuteeka mu lyato lyomwenge bagandibukazioluvanyuma nayewenegotunamugongo mudinizamu kakati semesa paulo mwanga navaayo na naye gundi yamuvuma nnyo mishairi kauma kauma yagande ye paulo muwanga paulo lwaki temwetikula kimwetisa ekibalemeredde nagamba njogerera wano kauma bali basajja bannange bifaawo tebyeŋŋanaŋŋana ono omulaba mukuba ddagala lyatannamanya gye lyavudde ataddeyo omukono bwati ekyo bwe balirangirira nti fu abakristaayo botaddeyo obaddawa atewo waffe tanagendayo newabasiraamu sinnamulabayo ebibaawo tebiŋŋanaŋŋana nerwali yasinnamulaba nga ataddeyo omukono kati kawuma yagamba nti njogerera wano anaafuga uganda agenda kuva luweero ensi nedduka nkiddemu agenda okufa uganda agenda kuva lwero tubakoye muwanga pawulo mwetikule ekibalemeredde pawulo muwanga nayimirira n'agamba nti ebigambo byeyogedde mbiwulidde ndimuwulize nnyo mubanaddiini bange mukanisa njiwamu ekitiibwa tugenda kuzaawo ebintu binabnoneddwa simisapo nakyakatangalabo ono mulowooza vice president agamba muwanga hey. Eh, ono unawaza minister defense ono minister of fundraising wa butale tujja kudda <laughs> yesu yasanga abakuba kalata muyekalu yabakola ki tugenda kudda ekiwuka ekyegase mu bisasiro enkoko ekibojeramu tukomawo nga muwanga wali ame chief of staff muwanga ayogera Chimisa pona chaka na imbe na ganti ono tatuogerera mu maje anafuide ah, bwere ono ana... vice president ono wam, ono vice president ono minister muwanga is a minister of fundraising he has nothing to do with the army apuna chaka ngali kuranga chi Chimisa pona chaka brigade only a minister your vice president minister of defense brigade na gana mu masogi ono yali awo yaweza nagamba era ekyaddiranga muwanga n eh, fitinansi omanye nti muwanga yagenda ebusoga nga baluwuliza kirunda bali ku saidi balwakasizi bali bafulume gavumenti omanye nti bamukolera ekidaala kitayimiridde nebakitagaza bati nekikuba muwanga katonikifutireyo <laughs> ebusoga nga nga vice president bakola ekitala nga emisi e, e, girabika nga giri kungulu ne bakinyenya bati ngaayogera nekigo kumuwanga nti entale eziri mu bibiina ekintu kyakadaga si kyakuzanya hmm. once you remove kadaga from parliament you not get funding mbabuliriddewaabazungu bagenda kuba mu masente kati nkugambye nti hmm. bano asatu mu ababiri they are looking for money bagenze wa mukakanizi mukakanizi kamukubireko mu ngalo mukakanizi mulaba ku vidiyo ng'abagamba hmm. eh, degwanika yizempute <clears throat> tetulinamu sente sirina we mbagira sente kubanga the case is very expensive era wano nebaga nti eh, gwe eh, banoonya eh, wali sente ono omwavu nnyo ono ayogeddemwavu nnyo ate emisango bagisirikidde dyavu no money to pay for lawyers 10 million dollars baba 10 million on condition nti temutulalaasa omuzungu akuleka but have agreed to give evidence on, on zoom derudikire yeyu nti omusango gukusinze naye mulabe kyemuwadde uganda lukwati rwanda rwanda yajja negoba un anani ndi un teyatuyamba kiriton um, bweyajja ono yagaa nti eh, rwanda amalayo dakiika asatu ku airport nebaga tojja sebo bwoba omala ku airport ah, ah, ah, tetukwetaaga rwanda carried out an isolation policy nabafalansa lokunaawo when the pope appointed cardinal yamulonzeewa yeah, mwana wa miaka satu mwitano Rwanda and Rwanda is on the purpose visit President wa France ajawa Rwanda Macron yes why ndikati Rwanda is separate aba France tiba training amaje amanga gawe tiba training ila maje aba France chikumi mwata nifone regional wars abali egindi mkongo Brazzaville ngabali mba wana katiba baba batula ba, ba, abafalansa kati batunulidde rwanda yeyina amaje yayingiddebw ekongo okyawulira yomuvuyo ate no badeka mbabuulire ebigatto ebyo ebyeru byebawadde abaserikale mu myezi egi bajja kuba tebakyatambula nze bakukubambuulidde dda bisiba omusaayi bigatto bibinyo naye badokita baffe babeerawo abatrafiki Eh, kwatiniguvunga lino lirogawa kakati kambabuzaimanjinlkwati mu7nlkwati mu7nngaatudde ne bakulembeze banne hmm. nti ewamwe eriyo abantu asatu mubabiri eriyo asatu mubabiri abali ku zuumu nga babavunana kutta bantu nsajjamwe egwanga mulikoze bubi ndowooza emmere ekuwoomedde hmm. nungi nnyo <laughs> nkyawoomerwa hmm. osobola okunfunirayo katonda awo nsonyiwa ssebo naye ate tetugenda kuleka kulya paka nca opera jangwajawo emmere yoono omwami kyekigenda mumaaso sebo nkyalya nedda sebo sisobola kuleka kweyongera kulya naye nsuubira emmere ebadde empoomwe kumawo enkya <laughs> tewabawo omuntu n'omwakulemesa kumalawo kikyo yensonga lwaki mtn ekuwa data banda ataggwako kikyoliko sebo sinnaba kumalawo mmere yange mukama wange tekisoboka ekumawo eh, enkya <laughs> teekako data wa mtn freedom bando ng'okozesa my mtn app olunyumirwa eddembe okukozesa data wo mu bujjuvu everywhere you go. MTN. MTN Uganda. Erungamizwe kitongole kya Uganda Communications Commission. kankwanjula ebamuyinza health products abajjanja b'endwadde zino wammanga nga bakozesa eddagala ly'obutonde ebibala n'emmere infections nga uti ne candida arthritis amagumba agaluma hepatitis b infertility obutazaala mu bakyala alusars lolibido in men abasajja abanafu n'endwadde endala nyingi basangibwa namirembe road ku lions shopping center okulinana centenary bank ekisenge rsc 27 okumanya ebisingawo noti 75 99 36 mukaaga oba nooti musanvu munaana mwenda nnya mukaaga satu ttaano munaana musanvu era nno buli lwaku satu ssaawa mwenda paka ssaawa kkumi tubeera nabo wano ku impact fm nga basomesa endwadde n'enzijanjaba yaazo omwana kusobola kujja kunkyalira nalisobode ntya obutajja ate olabika bulungi kirabika essomero terikuyisiza bubi ati batuwa emmere efumbiddwa ne butajo naye ebirungo